ayaah hiji Kyai ngadoa bayya ka Gusti lain sebulan dua bulan tahun dua tahun ilis aya merinsa 10 tahun mah doa nanti di Jaba Kyai nya bisikan hatinak doanya hahiji hayang boga Imah bagus dua hayang boga kendaraankatilu hayang bogabe perusahaan nasti modern otomatisnya na haju nyin proposal ke negara ya alhamdulillah minta 100 juta turun 100 nuka tarima mah gede puluh nu 40 di nyiluman nu 40 di nyiluman tapi tetep baik imah sakit gitu na baik kendaraan atau terjauh baik lah dianggap tadi ijabah doa sa diajakku hijijil masukugi yuk orang ka kebon kula aya kekebonaan-kekebonaan ayat naon gitu samping taman-taman ayat tatangkalan tak tanggal suagala rupa aya y kadu aya manggis ayat kocapi ayat ternyata di kebunnyanaker memperhatikan ayah hiji jelemak sederhana susah bisa manggulan kayu ornganan onu osok ngalah kayu di kebun etakbe ya ulama kayu namanyanya bersihannya kaca Allahumma. Amin, amin. Allahumma. Aingnya <laughs> doa tuh bareres gua di mah. Berloon. Ya Allah. Amin mah kieu. Ulah kieu. Beres di mah dua. Ye, iya, amin. Adalah lagi nyana ngadoa. Sakedeng mah ngadoa, tapi hasilnya masya Allah. Kayu nu diharapkan nyana teh berubah jadi emas. Atau teh kiai kaget. Cek, berarti lain sembarangan di jalan Dah, iya iya. Aing deket-deketan nyana aja gede. carana ya. <coughs> langsung deket deket deket deket mengenalkan Abdiki Fudoli cek santri aya barali tolol tak kiai goblok atau kartu nama kartu nama kayak aya kaha supaya di AF Masya Allah kaha kan lain lalaga, bo bala diprotes si sia KH goblok gorenganan karung hejo kalau memang ayaang aya naon doa 10 tahunrang put doa diijaba sayang gitu tayang gitu betenya diaupan duit pemerin tante oke kayaknya ayam merin sayatikhe <laughs> do nomor kedua ngadong anak bisatik maksudnya ulaha yang nanaun mentak maka Allah ya Allah Herbi Abdi teh haba Gusti ano pinuhku dosa pengaaturkin ku ma layakda Gusti ke Abdi model Abdi kan bakal diberi kelayakan-kelayakan gugus tite. teh can kehartintah ku Kyai jadi ja Kyai nomor di partai baik diganti kan kiai partai mati lok ngulik-ngulik agama tiloknya nama ngulik-ngulik ya kumaha dana sosial ira datangna ira balaloon ta Kyai Kek, maksudnya maksudnya kumaha Allah teh akan bakal nerop-neropkeun ka urang lamun ayaah jelemak hayang bisnis pasti eh hayang duit ti gitu non ngaran ti Bos berarti bisnis lamun ayaah jelemak hayang gitu non ngaranana gaji selama hidup berarti grip MS takken akuang J kelayakan anak kurang ge leang ngadoa lamundekg di bere panjang umur diberretah ngaa Allah Allahhi di doa Allah lamunrangk dijadikan ali surga di beredek Allah main di larang yang diampurat di bereek Allah magli wali-walidaya di betahrokrokrokrokrok jadi doa etak nang Allah diberi etak diberi hayang doa etak diberak diberi doa etak jadi gurudu ikhla sesuai jeng pamerek Allah ulamaskah Allah sebab kurang diaturku Allah la kurang ngatur Allah lamun kurangrang bogakah hayang masa waje ngatur Allah Allah atuh mantap raon bere ngaturang Iya, 10 tahun dia cek teh. Iya, kurang doa sampai yang si kota di bere-bere. Cina, si pangeran. Je, emang aing diatur ya? Je, parang sana. orang <laughs> diatur ku Allah lain orang ngatur Allah. Tungtung nama tak eta eh, teh tak pinter pinterna. Je, pan ngalasulu ge orangnya je ngaluyan ti aing ieu mah. Masya Allah. Tegar. teh hayangna sebagian sebagian nu keren atuh kumaha eta ya perwatakan tadi jana mah nah kula tadi ngadoa teh ngalirik anjeun bangun deuleukeun bae ka kula kula ditempo hate hayang nah emas wih nyahuan wae <laughs> wali wakos itu aja kok itu tadi jadikan jang naon emas kuari lamun ngadoa aya yang emas gampang tuh terbukti udah ngadoa akuri ayaang mobil ande kata kula-kuari hayang mobil ngaji dia bisa ande kata kula hayang im gedong langsung te kudu maka tukang basa kalau riwo yang mayarnyanya langsung aya tapi enke kan disorgana orang dicoceng kuari doa di beek Allah nganngke bangunan urang di sorga rada jore lu kentengan lawangan atau lawangnya jore belah di gara-gara dicokot kuari ulang kebel di alam dunia mah pa Allah yang urang dire mewah haju di akhirat dikhtju rada jore usul kalaure Kan nggak sih turunkan waktu di dunia. Abi mah hayang henteu naon Ye, jangan begitu dong. <laughs> Protes bisa orang, sebab orang kata hayang. Kecuali orang hayang. Nah, lu dipakai ke hayang ku aja tah. Kuari dicokot kemewahan bangunan imah maneh istana maneh nu di sorga, tah dicokot <coughs> Nah, Kiai itu tadi teh kana tah. nasehati kadang-kadang Madi leweng masuk gorenganen naseatan barang asub kajjrokolbuk teh langsung Kaimah ngaasa salah kamarma asa ngaraspang Kyina nga rasapang Buyakna nga rasa pang hebatna tapi barang kanehatan kualiup kaj jerohati hmm. horenganan ngaji makumahanu nganasehatan anu? di ku dokter ku profesor nu eueuh ikhlasan liwat asup ka dia keluar ka dia aya jepeni mah lain ilmu cai jadi asup keluar dia ajuk lain deui kana ambeun ai cai mah <laughs> so saha sehatan, mui nganasehatan hukum mah hukum baik hla tapieta barang didengeken nu diluwang Masya Allah maka kaos doang sakit maka hidng sakit hajurah adalah ikut doang tapinyukng Imama Imam Hanpi anu dibawa budak <coughs> borok-borok-barok ne Eh, ceramah <laughs> mik hampir gagan mik eh, nurut teh eh, ngomong tahajud tahajud tahajud tapi uh nu ngalaksanakeun nyanana tah sebab ti sumberna sumber nu tilok tahajud coba ku ari haji pede lamun dolor kudu sodako sodako teh ya <laughs> sumber ha maksudnya mau kanyana baikenyana oh. Rarajana <laughs> tehnda y turang lamun ibadah kagusya Allah bahwaula dibawa elmu ula dibawa predikat orang ngaran orangrang mawa makahambanan orang Kagusti Allah Insya Allah mungkin bakal aya ke rasa orang Kagusya Allah mala atas nama Kyai Malberes orang Kagusya Allah mau atas nama Buya malberes gusya Allah mawa atas nama Bupati Malberes kurang Kagusya Allah mawa atas nama Gubernur mualberes kurang Kagusya Allah mawa atas nama presidenberes kurang Kagusya Allah mawa atas nama Jenderal TNI Malberes kurang Kagusnya Allah mawa atas nama Jender polisi Jing priwit-priwit Malberes maberes karena bahwa hamba Ilahi Abdul Attaka Gusti hamba Gusti hamba nupinuhku maksiat sumping ka Gusti tuh Abdul lajengkanjng subhan asra rasulibihntebi Muhammad itu tapi bi ya Allah ya Rabb Maha suci Allah alladzi asra nugas ke tengah penting bi abdihi ka nu mantak itu kanjingna teu ngarasa selain hamba hamba seorang hamba sahaya eueuh nanaonan abdi teh payunin Gusti tah lamun urang geus ngarasa hamba bakal ketempo keagungan Allah buat bakal ka ke maha mulia Allah Allah te pencipta langit bumi katut esina tapi kunaun dihati orangrangka kebahagungan Allah ayaah hijaabbiurangna mamawa Ab polisi it T TNI Kyai Sugiraja etak kehalangan muststi Allah kuta must Ab hamba Gusti pi predikat bakal Kabaang kemahagan Gusti lamun Kabaang kemahagan Gusti naon Harina makhluk naon Harina jabatan naon Harina harta jamah se gala-ga Gusti Allah bakal nempok karena keletikan dunia hina dunia tehonan ayat nyingkab pan eh, ngadoa mah Ka'bahna di luhur lamun salat Ka'bahna di Mekah geus urang teh teh kieu tah entah tah kan dikritik wali-wali Allah kok ngadoa teh kieu pan Allah macam ada lain di luhur lain di handap nah ditita mun ngadoa teh kieu ka luhur lain Allah aya di luhur maha mulia maha luhur maha agung isyarahna modal kieu emang ngadoa Ya, saya bisa nggak doa nggak doa aja. Ya, saya kalau sih naon lagi keprok segala tuh. Emang tukang huut naon sih ya. <coughs> Eta lamun kercarita syariah. Ari nggis maka perjalanan toriko ucapkan keanjan Muhammad bejakan keanjan Muhammadt binesna khususlah umumlah kanrup manehan khususlah ke Anjlah umumnya terus datang kiamat kenapa kuj ituhatilah Dina nurut ke Allah perang maksudna dina peperangan lawan dalam keayaan sukarela nurut au karhan atau embung tetap mere jang perang nurut terdurut wal yutakum dalam wal diterima ya kan wal diterima gitu Iya karim kunaon emang nu mantak moal diterima Ykukultum ko fa lentaran naranjen gabte termasuk keakala la punya lantaran didpendek aya jawwaban jawaban lauta kommbala at merend diri tunte bermankhobar get aya khobarmah ngamana-anana beda samami sarang nda pak kautuk hukum ge romakbola sawun keetaan auqarah na Kanj mere anj teh muwalitaririma sanajan nurj teh sanajan sukarela sanajan Riho secara dhohirna atautawa memang manembung Riho Islammun aya bahasa Insya dimanaankhobar? berarti yet gunakan satu kallam lain Di Paranti maal kudu aya yang ah, berjalan nah pelalantaran diri Madinah Kalam Insya kalauahyan pi tapi di mana khobar kalamkhobariyah berarti diT Insyaah dimana khobariyah kumat di daerah di uh, dipanggilisanng doang cukup bahasa gitu tak cukup cukup bahasa bahasa bogorng ayaah hiji Kyai ngadoa bay ka Gusti